matar ele e você pular? Não, eu quero eu controlar, eu em cima, tá ligado? Isso aí é invenção minha. Se eu conseguir. Uou! Ah, Uou! Meu Deus, eu consegui, velho! E eu tô gravando isso! Eu tô gravando isso, velho! Criação minha, criação minha! É. Caralho, mano! Meu Deus, velho! GG. Tu fez como? Tu tacou e pulou? Não, ele ficou controlando e ficou na pontinha do... da portinha. O é isso, mano. Puta que pariu, eu criei o um negócio, velho. Eu criei o um negócio. Eu... Caralho, eu criei, mano. Caralho.